¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Tibón, la araña discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca. Panteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza is nieve, cerveza is bueno. Buenos días, me gusta papa fría. Es un bigote grande, cameron días. Yeah, Yeah. Wait, it's 2009. Word.